how to earn money online by Adversal ठीक है एडवर्सल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो कि एजेंट्स uh, पब्लिशर्स और एडवर्स सॉरी एडवर्टाइजर्स को थर्ड पार्टी एजेंट एक काम करती है जैसे लाइक गूगल एडसन ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ एडवर्सल के बारे में क्या काम कर रहे हैं और कैसे हो रहा है तो आप किस तरह से एडवर्सल से अर्निंग कर सकते हो सबसे पहले तो आप एडवर्सल टाइप करोगे गूगल सर्च इंजन के अंदर ठीक है जी एडवर्सल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे हम देख लें आप एक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिशर्स को एडवर्टाइजर्स को डेमो देख सकते हैं और सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिशर किसे कहते हैं पब्लिशर कहते हैं वेबसाइट के ऑनर्स को एडवर्टाइजर्स किसे कहते हैं जो कि एडवर्टाइज एड एड की वेबसाइट के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं मैं हूं एक एडवर्टाइज़र और एडवर्टाइज़ किस बात की करता हूं अपनी website computer Pakistan dot com की कंप्यूटर पाकिस्तान डॉट कॉम पर मैं क्या करता हूँ मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज सेल करता हूँ तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज की एडवर्टाइज़ करता हूँ दूसरी वेबसाइट्स पर तो पब्लिशर क्या करते हैं मेरी एड लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर तो ये एडवर्सल का क्या काम होता है एडवर्सल का काम होता है ये एज एजेंट का काम करता है मेरी एड देता है पब्लिशर्स को पब्लिशर्स अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं और वहाँ से विजिटर्स आते हैं C P C means cash per click per C P M cash per mile per C T R profit R T B revenue revenue means कहते हैं आने वाली ट्रैफिक को वेबसाइट से तो ये इस हिसाब से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या आप कोई किसी के मीन्स वेबसाइट को प्रोमोट कर सकते हो तो आप पब्लिशर बन जाओ अगर आपके पास कोई ई कामर्स की वेबसाइट है जहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई मीन्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एडवर्टाइज़र बन जाओ तो जो भी आप सर्विस दे रहे हो पब्लिशर्स आपकी सर्विस की पब्लिसिटी करेंगे ठीक है तो एडवर्ट इस तरह से काम करता है आप लॉगिन होने के लिए अप्लाई करोगे पब्लिशर्स पर और साइनअप करोगे एडवर्टाइजर्स पर brand new AdSense Google AdSense alternative है आई होप आप बहुत इन्जॉय करेंगे और इसके जो मीन्स पब्लिशर्स के लिए पेमेंट दे रहा है वो बिल्कुल अच्छी खासी दे रहा है और एडवर्टाइज़र्स के लिए भी बहुत अच्छे पैकेजेस दे रहा है एडवर्सल ठीक है जी तो इसके साथ आप आप अपना ख्याल रखिएगा and please don't forget to subscribe my official YouTube channel to stay update my upcoming videos regarding online earning by websites और जो हमारा टॉपिक था इस वेबसाइट इस वीडियो ट्रेनिंग का वो था how to earn money online by Adversal